Привет! Сегодня мы с тобой приготовим куриные крылышки в медовой глазури. Для приготовления возьми крыло, отрежь третью фалангу, она нам не нужна, и порежь крылышко на две части. Добавь мед, соевый соус, паприку и хорошенько перемешай. Вылей получившийся маринад в добавь подсолнечное масло и хорошенько еще раз перемешай. Оставь маринад на ночь или на 30-40 минут в холодильнике. Выкладываем наши крылышки на противень и запекаем 15-20 минут на режиме гриль. Вот такие вот вкусные и аппетитные они у нас получаются. Посыпаем кунжутом, зеленым луком и наслаждаемся. Приятного аппетита!